Voglio creare un quiz servendomi di Hot potatoes e poi inserirlo nel flip chart. Dovrò prima in risorse condivise creare una nuova cartella che abbia come titolo test ecco la cartella, la apro nel, avevo precedentemente preparato un test eh, con eh, eh, 8 potatoes e l'avevo salvato in htm prendo il file pronto in htm e lo trascino dentro la cartella delle nelle risorse eh, condivise del eh, faccia trascino il test quinta HTM nel eh, flip chart ed ecco comparire il mio eh, test che posso fare eh, eseguire ai ragazzi.